فقدت الحب فقدت الكلام صرت وحيد بين الاحزان هيا هي بس نسيت اللي راح كلمة خربت اللي صار الدنيا سوده كلها سواد ما تخلي الواحد